Hi guys welcome back to my channel तो फाइव किलोमीटर का जो टारगेट था मैंने कंप्लीट uh, करना था बारिश की वजह से वीडियो आन रही थी चैनल में तो आज का टारगेट हमने रखा है फाइव किलोमीटर का than non gear with between cycle and आज देखते हैं कितने टाइम में हम लोग कवर कर सकते हैं five kilometre okay let's start metre कौन कर लेते हैं हम लोग बाईस किलोमीटर इतना टारगेट रहता है हम लोगों का कितने टाइम हम कम से कम कितने लेस में हम लोग पहुँच सकते फाइव किलोमीटर ओके तो लेस स्टार्ट Thank you. देख सकते हैं आप फाइव थर्टी किलोमीटर हो गए देन आपको स्क्रीन पे तो टाइमर पता लग ही रहा होगा बाकी कोई नहीं नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा टेन किलोमीटर का तो वो भी हमको आप कुछ दिखाएंगे तो कितने टाइम में कितना लेस करते हैं हम लोग then subscribe my channel and good bye